pájaro encaulado por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas. Eh, eh, mi nombre es Charo Mina Rojas, soy del proceso de comunidades negras en Colombia, PCN, hago parte del equipo de derechos humanos del PCN. Eh, nosotros conocemos, yo personalmente conozco a Sara eh, y a Tulia de hace varios años. Mm, Sara básicamente se crió en el proceso de comunidades negras en la dinámica del palenque currulao en Tumaco y también en el trabajo de los consejos comunitarios en la zona de los ríos eh, del Alto Mira y Frontera, los ríos de Tumaco. Eh, Sara es hija única, hija de Tulia, ella tiene eh, una niña de 8 años, es una mamá, eh, es una compañera, eh, es una esposa. Sara está, estuvo dedicada al trabajo comunitario, a la defensa de los derechos Em, del territorio eh, colectivo del Alto Mira y Frontera a la defensa de los derechos territoriales en esa zona, particularmente cuando los consejos comunitarios estaban tratando de defender eh, que se generaran cultivos de coca en los territorios. Em, y que se generaran cultivos de palma africana que son megacultivos que dañan los territorios y a los cuales nosotros nos oponemos radicalmente. Eh, es irónico que hoy se la acuse de, narcotráfico cuando ella ha sido una de las defensoras más férreas de un territorio libre, libre de cultivos ilícitos. Em, Sara es una hermana, es una hermana dulce, es una hermana eh, muy solidaria, eh, es una eh, mujer muy fuerte, es una mujer muy íntegra, eh, muy honesta y sincera. una de las razones por las cuales se ganó muchísimas amenazas porque enfrentó muchas situaciones complejas que ninguna otra persona hubiera enfrentado para defender los derechos de sus hermanas y hermanos en el territorio. Y siempre ha estado vinculada al proceso organizativo con el PCN. Nosotros damos fe de su integridad y de su gran espíritu. Eh, nosotras esperamos sinceramente que la Fiscalía eh, retire los cargos y que nos devuelvan a Sara Quiñones y a Tulia Maris Valencia libres.